Bienvenidos a la guía para padres e hijos. Puede que algunos de nuestros vídeos no sean aptos para menores de 13 años. Como padres debéis vigilar a vuestros hijos. Así que escuchad atentamente. Nuestros vídeos podéis verlos vosotros, pero vuestros hijos no. Si los pilláis, castigadlos. Y ahora dejad que vuestros hijos escuchen un consejo. Hijos míos, podéis ver nuestros vídeos siempre y cuando nos pillen. Muy bien, y eso ha sido todo. Un saludo a padres, madres, hijos, hijas, abuelos y abuelas y a todo el mundo que quiere un saludo. Adiós.